Saluton al cio, jeni vo dia via dio. Enue mi volis paroli per i miei planoi per Cristinasco cae poste la noviaro. Do, enue mi intensas flugi al Tasmanio, per a tiui ne stias mi logias en la chef insulo de Australio, cae Tasmanio estas et insuleto cu pendas de mal supero de uh, Australio. Do, mi intensas flugi tien, cae pasigi tri semaino con cun miei gepatroi cae fratoi, uh, ili logias en la mezo de la arbaro, en la mezo de la montaña, commentaro domines si as chule interneto esto sufice bona por al shooti novan filmoin sed ni vidos chune a ah, kai mi simple intensas pri la body mi an video ludon kai anka paroli kun mi frato kai ludi video ludo inspecti horora in filmoin kai teo plu ni vidos do anue mi volas presenti Hodio mi diris nue multe. Ne gravas, mi volos presenti mian videoludon, la progreson. Do, jen tri klientoj. Ni havas eble iOS, Androido, kaj mi supposes komputilo. Ho, mi presca forgesis diri. Unu el vi en la play lasta filmo diris che evil dia estus bona ideo se via sugesta vortaro estus iu pli automata. Do, exemple, se ani taipus mi manjas, la sistemo povas mi supposas agnoski che manjas estas verbo tiam de haki la finajon kai aldoni la diversa finajon por mangi do exemple manjis manjas manjos manjus a uh, mi pri pensis tiu an ideon kai mi decidis yes mi vos mi vos aldoni tion por helpi al la administranto de la vortaro do rigardu ci tion exemple imagu che ci tiu homo scribas al typas mi manjas Bonnet ili sendas mi manjas kai tiam en la vortaro nun aperas mi mi manjas manjis manjos manjos kai tio plu kai tiam mi povas simple aprobi ciu in vortoin kai post momento ili aperos en la vortaro do exemple mi ho bone manjas bone do tio estas la nua plibonigo, sed nun mi volas prezenti al vi ion iom mette pli interesa. Do citio estas la mapo. Do vi devos memori che ci video videoludo cefe estas texta videoludo, sed vi povas trovigi en diversai chambroi al locoi. Do exemple, eble mi estus en la hotelo, kai... Cae via caractero trovigius en la minestias la larneio. Kai ci i du locui estas malsamai, do mi estas en hotelo, uh, vi estas en larneio, kai ciam mi taipas ion, kai parolas, vi ne povas vidi, char vi ne estas en la sama loco au sama chambro, do ni devas movigi al la sama chambro, al loco, por paroli kun unu, kun unu alla alia. Do exemple, rigato ci tion, uh, tiu homo diras uh, vi mangias. Kai ci tiu homo vidas, anonimulo diras mi mangias, kai ancau ci tiu homo vidas tion, char ciui el ili trovigas en la sama chambro. Sed vi povas nun movigi al aliei chambroi, do mi nun iras al la mapo. Kai anue, rigardu al citiu grafixo. Do graficajoi, pardonu min, mi forgesis. Do, jen vi, char vi estes ludanto, kai vi trovigas in citiu loco, kiu uh, eh, citie simple estes la docoi. Kai mi povas movigi norden, kai tiam orienten, kai orienten al occidenten. Uh, eh, ci graficajo mi decidas pos longa pensado che mi volas che ci ludo aspectu quasi vi ludas uh, sur papero con via amico e simila alla la angla video ludo Dungeons and Dragons. Do cio jela fino aspectos tiel, quasau oni scribis kai desegnis sur papere. Do nun mi volas montri al vi, ci tiu homo uh, eh, trovigas uh, eh, exemple ci tie. Kai nun se mi reirus alla Babileio, uh, eh, kai mi scribus ion uh, per ci tiu homo, uh, ah, aut citiu homo, ne gravis. Mi mangias, sendu, citiui du homoi vidis, sed citiu homo ne vidas, char li ne trovigas in la sama loco. Cai se vi uh, rigardas citie, do mi simple volas ecran capti citiun, Citiui illui, citie, au pinglui, uh, ah, ili representas alien ludantuin. Do, se vi estes citie, kai vi vidas vi en mapon kai vidas ke esas tri homoi tie tiam vi povas simple movigi tien do ekzemple vi povas iri tien kai tiam poste tien do tio esas la chefa afero pri kiu mi prilaboris dum la pasinta semajno mi kreis la chambroin uh, mi kreis la movadon inter la chambroi kai mi multe prilaboris la bodo mapon aspektas kvazaŭ mi permane skribis chitiu mapon sed efektive estas tutte farita del computilo. Se oni creas novan chambron sude de citie, de citiu loco, automate aspectus quasau estas nova, mi supposas, mm, eble estas tabulo citie sur la papero, kai la linio i shangijus kai cio shangijus automate domine permane scribis citian al designis citian es es tuta automata povas shangigi eble povas shanjiji chio tage kai dependas de tio kion la servilo sendas al la clientoi do tio es es cio kion mi vos presenti per tio mia nua demando por vi cioi estas ciu vi shatas citiun stilon de graficajoi Uh, mi, mi che esto sufficiente bella specta, sed eble vi ciui pensas ha ve ibo die bon volu ne havu tian graficajon. Uh, ah, gi aspectas tre mal bona. Mi ne estias, sed diru en la commentaio sube, cae tio esas cio cion mi volas diri. Do, se vi shatis ci filmeton, vi estias cion vi devas fari. Shatu gin, dis... dis... Fek, de nove! Ah, mi ciam pripensas discotecon, tui kia mi volas diri diskonigi. Se vi shatas ci tion filmeton, shatu gin, disco tecumu kun mi, kai mi vidos vin cio in el filmo, kai se vi ne estos tie, ah, mi ne stias, versaine vi estos en via chambro, kai vi cacias uh, vinde mi, kai mi comprenos tion, sed poste mi trovos vin.